اولا يا صديقي كده علشان يحصل لك صلع وراثي فالاول بتحصل معركه في فروه راسك ما بين طرفين الطرف الاول وهو الاقوى وهو شراسه هرمون ال DHT اما الطرف الثاني وهي مدى مقاومه شعرك للتساقط الحرب اللي بتحصل ما بين الطرفين دول حرب قويه جدا وشرسه وغالبا اللي بيكسب فيها هو هرمون ال دي اتش تي لو انت حضرتك عندك مشكله الجين الوراثي ان النسبه بتبقى عاليه عند حضرتك وده بتعرفه من التاريخ بتاع العيله عندك مثلا لو عندك الجد والاب او الاخوال او الاعمام عندهم صلع وراثي فانت بتبقى عارف ان انت في الجهه اللي عندها شراسه الهرمون عاليه شويه فلو حضرتك هتفضل قاعد تتفرج على الحرب دي من غير ما تتدخل خالص الحرب هتفضل شغاله بين هرمون ال DHT وبين مقاومه شعرك للتساقط لكن كلنا عارفين مين اللي هيكسب هي شراسه هرمون ال DHT فلو حضرتك عايز تتدخل لازم تعمل خطه استراتيجيه الاول قبل ما تتدخل علشان تضمن انك تكسب بنسبه ان شاء الله من 95% ل 100% عشان تكسب المعركه دي لازم تلعب على الجبهتين الجبهة الأولى إنك تقوي صفوف جيشك أقوي صفوف جيشي إزاي؟ عشان أقوي صفوف جيشي أقوى حاجة في الموضوع ده هي حتى الآن يعني المينوكسيديل 5% فانت ساعات بتبقى خايف من المنوكسيديل 5% لان انت مثلا مش هتلتزم بيه او مش هتقدر تداوم عليه فتره طويله فخايف انه يقلب عليك فبتدور في على بدائل للمينوكسيدير 5% سواء كان مثلا بلازما او derma roller او شامبو كافيين او روزميري حاجات كتير تقدر تقول يعني هي بديل مش بقوه المينوكسيدير 5% لكن هي بدائل تقدر فعلا تزود بيها او تقوي بيها صفوف كشك الجبهة التانية اللي هتلعب عليها انك تضعف صفوف اعدائك علشان تضعف العدو بتاعك فانت محتاج هنا DHT blocker واقوى حاجه في السوق بتعمل blocking لل DHT هي الفيناسترايد لكن حضرتك بتخاف ان تحصل لك الاعراض الجانبيه بتاعة الضعف الجنسي اللي بتحصل لواحد في المية من الناس اللي بتستخدم الفينسترايت فبتروح تستخدم ال saw palmetto او بتروح برضو تستخدم الروزميري مع ال derma roller اللي كان برضو في الخانة الاولى علشان تحاول تاخد effect في ال DHT blocker لكن باعراض جانبيه اقل فتعالى نفترض ان مفيش اعراض جانبيه للمينوكسيديل ولا في اعراض جانبيه للفيناسترايد لو انت خدت الاثنين دول مع بعض فحضرتك فعلا هتكسب الحرب دي بنسبه 95% خاصه لو انت بتلحق نفسك من الاول قبل ما شعرك يقع يعني واحد حس ان شعره او شايف ان شعره بدا يتساقط راح على طول استخدم النوكسيديل 5% وراح على طول استخدم الفيناسترايد ومشي عليهم فتره كويسه ساعتها بنسبة 95% إن شاء الله أنت ضامن الحرب لكن علشان الأعراض الجانبية بتاعت البي الأولاني وبتاعت البي التاني فطبعا أنت خايف وبتخاف توصل انك تستخدم الاتنين كمان مع بعض علشان ده ليه تأثير على ضعف الرغبة الجنسية وده ليه تأثير على ضعف القدرة الجنسية فمش هكتسب حاجة جديدة وأخسر حاجة أهم بكتير من الشعر فكان لابد هنا من إننا ندور على علاج يجمع الحاجتين دول مع بعض لكن بصورة آمنة وفعلا قد كان أقوى علاج للصلع الوراثي في العالم هو عبارة عن سبراي بيجمع المينوكسيديل والفيناسترايد انا عارف ان انت هتستغرب لانك عارف ان الفيناسترايد هي عباره عن حبوب لكن في دواء دلوقتي موجود في العالم الخارجي عباره عن مينوكسيديل ك liquid ممزوج مع الفينا سترايت انت متخيل انك بتاخد في دواء واحد بس بتاخد مزايا انك تزود قوة صفوف جيشك وانك تضعف صفوف عدوك الحرب هتبقى مضمونة بإذن الله بنسبة 95% فأنا وإنت هيبقى عندنا شوية تساؤلات عن هذا الدواء فتعالى دلوقتي كده نتناقش فيهم بس ناخد شوية نسكافيه علشان نفوق كده مع بعض اول سؤال ممكن يجي في دماغك هتقول لي ايه هتقول لي دلوقتي انت لما تحط المينوكسيديل على الفيناسترايد الموضعي ايه اللي هيحصل في الاعراض الجانبيه بص يا صديقي بالنسبه للفيناسترايد فالاعراض الجانبيه هتقل هتبقى ربع في المية بمعنى ايه تعال نفترض ان في 1000 واحد استخدم السبراي اللي فيه المينوكسيديل واللي في الفيناسترايد بالنسبه للاعراض الجانبيه بتاعه الفيناسترايد فتقريبا من شخصين لثلاث اشخاص في الألف واحد اللي استخدموا العلاج ده ممكن هم اللي يحسوا بالاعراض الجانبيه اللي ليها علاقه بالقدرة الجنسية مش بس كده كمان ده الشخصين أو الثلاثة دول بنسبة كبيرة جدا عمرهم هيكون فوق ال 40 سنة فلو أنت تحت ال 40 سنة وده تقريبا معظم الناس اللي بتعاني من المشكلة دي دلوقتي فأنت اعتبر نفسك في الأمان جدا لكن هتسالني سؤال تاني هتقولي خلاص انت كده امنتني من الاعراض الجانبيه بتاعه الفينوس ايه اخبار المينوكسيديل بص بقى يا صديقي الحته دي كده محتاجه تركز معايا شويه لو انت بتستخدم مينوكسيديل بس فاللي بيحصل ان الاوعيه الدمويه في فروه الراس بتتسع علشان نوصل غذاء اكتر للشعر قمت حضرتك دلوقتي رحت موقف المينوكسيديل فورا فالعنصر الوحيد اللي اتغير بعد ما حضرتك وقفت المينوكسيديل لوحده وقفته بسرعه اللي هيحصل ان الاوعيه دي هتنكمش بسرعه جدا فكميه الغذاء والدم اللي هيروحوا للشعر هيقلوا فحضرتك هتسيبه لشراسة هرمون دي اتش تي تاني فالهرمون هيلتهم الشعر لكن لما تكون حضرتك بتستخدم الاتنين مع بعض فاللي بيحصل ايه لو انت بتستخدم المينوكسيديل مع الفينسترايت في المحلول اللي بترش ده فما تنساش انك اي نعم وسعت الاوعيه الدمويه اللي رايحه للشعره بس في نفس الوقت انت بتضعف العدو فلو حصل ان حضرتك توقفت فجاه عن استخدام هذا المحلول الموضعي فالاوعيه الدمويه اللي عند الشعر هتنكمش بسرعه فالشعر هتضعف شويه بس ما تنساش انك في نفس اللحظه دي الهرمون ده هيكون هو كمان ضعف لانك كنت بتحاربه هو كمان في نفس الوقت في حاجه لازم تبقى حضرتك عارفها وفاهمها كويس جدا ان اي علاج للصلع الوراثي في العالم هتوقفه شعرك هيرجع يقع لكن هيرجع يقع بمعدل معقول شويه لكن مشكله المينوكسيديل بس هو اللي كان شرس قوي انت مثلا رايح تشتكي ان عندك صرع من الدرجه الثانيه او من الدرجه الثالثه خدت مينوكسيديل لوحده فوقفته زهقت منه مثلا نسيته انشغلت عنه ولا حاجه هيجيبك على طول الدرجه الخامسه والسته والسبعه كمان بس فده الحاجه اللي هتطمنك من ناحيه الاعراض الجانبيه بتاعه ال mix ما بين الفيناسترايد والمينوكسيديل السؤال الثاني هل يا صديقي انت واثق ان لو حد لسه عنده شعر والشعر ده بدأ يقع واستخدم العلاج ده هل فعلا هيجيب معاه نتيجة؟ احب اقول لك يا صديقي عيب لما تسأل السؤال ده بعيدا بقى عن اللي انا قريته عن المنتج ده كويس الا ان انا جايب لحضرتك علاج بيستخدمه لاعبي كمال الاجسام ولما اقول لك لاعبي كمال الاجسام خليك فاهم كويس قوي ان الناس دي بتاخد هرمونات يعني في مصدر هرمونات خارجي كفيل انه يعمل الخلل بتاع الهرمونات اللي بيزود هرمون ال DHT اللي بيخلي نسبة احتمال ان الناس دي تبقى عندها صلع فوق ال 95% يعني حتما اي حد بياخد هرمونات للعب كمال الاجسام اكيد هيصلع لما الناس دي تكون بتستخدم علاج وتكون فعلا محافظه على شعرها من انه ما يحصلش صلع ويوصلوا لحد ال 30 وال 40 سنه فتاكد ان انت قدام علاج وحش فعلا قدام اقوى علاج للصلع في العالم حتى الان السؤال اللي بعده عايز اسم المنتج علشان اقدر اشتريه واقدر اقرا عنه في منتجين من اقوى المنتجات اللي شفتها لحد دلوقتي هقولهم لك بالترتيب من حيث القوه ومن حيث الضمان اللي انا ضامنه يعني اول دواء اسمه ال Lipogaine ال Lipogaine هو علاج زي ما قلت لك بتوفر فيه المواصفات اللي انا قلت لك عليها وتقدر كمان تشتريه من الموقع اللي موجود تحت في الوصف وفي برضه منتج تاني اسمه For Hims. عموما المنتج الاولاني او المنتج التاني الاثنين مع بعض كل واحد فيهم موفر حاجه للرجاله وحاجه للسيدات فكده انت عندك ماركتين من اقوى الماركات اللي في المجال ده انا بصراحه مش حابب اتكلم عن الاسعار لان الناس بتلزق الاسعار فيا يعني مثلا لما اجي اتكلم عن حاجه ب 2019 واتكلم عن السعر بتاعها يجي مثلا حد في 2021 ها عاوزين بقى نشوف الاسعار بتاعتها كام يجي يلاقي السعر بتاعها اختلف يدخل بقى يتخانق معايا انت قلت في 2019 ان كان السعر بتاعها كذا طب انا مالي يعني الحياه بتتغير الحياه بتغلى بترخص يعني طب مش حاجه بترخص بس الحياه بتغلى فالاسعار بتختلف الاسعار بتزيد فمعلش اعفيني بس من حته الاسعار عندك تحت الموقعين ادخل عليهم براحتك وشوف واقرا كويس قبل ما تجيب اي حاجه ولو عرفت تطلب اونلاين يا ريت تجيب الحاجه دي وتطلبها وتجربها وتقول لنا على رايك السؤال اللي بعده لمن يصلح هذا الدواء حابب اطمنك واطمن كل الناس اللي كانت مستنيه الاجابه دي في الفيديو اللي فات وما لقوش الاجابه ان العلاج ده ينفع للاثنين لحد زارع وحد مش زارع طبعا بالنسبه لحد مش زارع اتكلمنا عنها بالتفصيل في مقدمه الفيديو ان انت محتاج تقوي جيوشك ومحتاج تضعف الجيش بتاع العدو اللي قدامك خلاص النقطه دي مفيش فيها كلام بالنسبه للشخص اللي زارع طبعا احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا على ان الشخص اللي زارع ما يزرعش كده ويطمن لا انت برضو محتاج بعد الزراعة تتابع بحاجة قوية لأن معتقد أن الشعر المزروع يبقى مدى الحياة ده معتقد غلط الشعر المزروع برضه بيتأثر بهرمون الصلع الوراثي فهو أي نعم قوي جدا يعني أقوى بكتير قوي من الشعر اللي كان موجود ووقع لكن الشعر المزروع برضه بيحتاج ان انت تصبرت معاه علشان ما توصلش لمرحله السيننج ولو وصلت لمرحله السيننج والشعرايه نحلت صدقني انت هتلاقي يعني تخيل كده الشعرايه كانت تخينه بعدين بقت رفيعه قوي فهتلاقي منظر النتيجه مهزأ جدا يعني بعد كام سنه يعني من العمليه يعني فاكيد انت مش محتاج توصل لحاجه زي كده انت دفعت فلوس وصرفت ومريت بتجربه الزراعه التجربه المؤلمه دي فاكيد عايز تفضل محافظ على النتيجه بتاعتك بس كده حرفيا انت مش محتاج حاجه تاني يعني دي ميزه السبراي ده انه مجمع المينوكسيديل وفينستريد مع بعض كده وشويه عناصر مهمه فبيقلل شويه الروتين معاك اديك شفت يعني شامبو طبي كويس و derma roller وتستخدم السبراي ده بس عموما استخدام السبراي ده هيكون مره واحده كل يوم عدد بقى البخات تقريبا هيكون موجود في الموقع الخاص بالمنتج بس استخدمه مرة واحدة في اليوم قبل النوم وخلاص علشان تاخد نتيجة إن شاء الله كويسة ال derma roller مرتين لثلاثة في الأسبوع والشامبو مرتين لثلاثة في الأسبوع بس كده يا صديقي دي كل حاجة كنت عايز أقولها النهاردة ومعلش أنا عارف طولت عليك شوية لكن أنت صاحبي وأنا عايزك تبقى عارف وفاهم كل حاجة قبل ما تشتري أي علاج مش عايزك تروح تشتري علاج وأنت عامل كده بلاش تثق في حد ثقة عمياء وخلاص لا ابقى فاهم اصلا انت بتعمل ايه وليه وانت فعلا الحاجة دي هتجيب معاك نتيجة ولا لا وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته